や、わーわあわあ危ない。せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。よで少量です。はい。はい。今日はですね、うん、毎月インスタで募集してる、うん、今一番僕らに聞きたいことシリーズ、うん、7月編をやっていこうと思います。よはい。来たの来た。 あのまあインスタで今月も募集しました、うん、僕らに一番聞きたい質問で、うん、一番多かったものに対して答えようと思います。うん あれでしょ今ここにたくさん出てるんでしょ出てないよ。 <laughs> 出てないの。出てないかい。出てない。というわけでですね、うん、えっ、と、今月はね、うん、まあいろいろあるんですけども、うん、やっぱりこの時期だからこそ、内容は違えど、まあコロナのことに関しての質問が多かったんですけども、うんうん、その中でもね、一番多かった質問は、こちらです。バン。はい。今出てんの 出てるっていう感じなんですけども、はい、なので今日はですね、うん、まあ、そういうお話なので、うん、こんな暗いところでお送りしてるわけですけどもああそういうあれがあるのねそうそうそうなるほどちょっと俺質問が何なのかよく分かってないけど <laughs> えっとですね <laughs> 質問は、うん、みんなが気になってたのが、初体験のエピソードを聞かせてくださいっていうのが一番でした。ひょにょ やっぱ気になるね、みんな。エッチだな、ほんと。初体験でその初体験ね。そうです。気になる。気になるのかななんか初体験って言ってもさ、それぞれの初体験とさ、うん、うちらの初体験、初体験っていうのかな、うん、そうだね。っていうのがあるから、どっちが聞きたいのかな、うん、全部言っちゃえばあ、全部、うん、あ、それぞれもだし、うちらのってこと、うん、え、いいんですかやだな言っていいんですかまあ夜も遅いし。 やめとこうか。もう、この動画終わるよ。 <laughs> 攻めてきましたね。そうですね。あのーうん、その付き合う前とかに関しては、まあ僕らもいろいろ付き合ってきたわけで、うん。そうよ。俺なんてさ、もういい年なわけじゃない、うん、そんなね、もう恋愛とかね、うん、そんなもん、たくさんやってきましたよ、という。 <laughs> で今だから言えるかなみたいなところでもあるだろうし、まあ、参考になるかならないかは別だけどうん参考にはならないかもしれないならないと思うけど、うんうん、まあ答えようかなと思います思いますはい終了はいどっちからいくじゃありょうさんからえ俺のえ俺の個人的初体験っていうことでいいはい俺の 初体験はね、うん、まず人生で本当に初体験は女の子だったの、初めて男の人とやったのは多分21とかかな田舎のね <laughs> ところだからさ、うん、今みたいにアプリもないしさ、うん、なんか掲示板みたいなところにさ書き込みをしたのか、してたのに メールを送ったのかわかんないけど、忘れちゃったけど、待ち合わせをしてさ。で、またその時実家に住んでたんだけど、実家に来てもらって、まあそこでやりました。初め。もうドキドキだったけどね。だよね。確かに。え、どうすんのみたいな。どうした え <laughs> なんか相手の方が、うん、とね同い年か1個上か多分もうほとんど年の変わんない人だったんだけど初めての人が、うんうん、なんかやっぱ、まあ、経験がある人で、はいはい、男同士で、はい、だからちょっとお裾やりながら、やりましたね、うん、一緒にお風呂入ってああうん懐かしい、うん、 <laughs> 終了じゃあ翔太は俺か、うん、俺はね俺も 17歳の時なんだけど早くない あでも今だったら早くないのかそんなわかんないそれは人まあ人にもよるけどさ、うん、17でそれこそこのスマホとか、うん、iPhone がちょうど出始めて、うん、だから iPhone をみんな持ち始めるぐらいのあのガラケーから iPhone に切り替える時期ぐらいで、えもうそんな時期なんだそうだからそれこそマッチングアプリがあのもう出始めて出始める初期でちょうどそれで出会って、 うちでしたんだけど、えー、えっと、1歳上、18歳の。あ、そうなんだね。ちょっと。うんうんうん。で、それもまあ、そうだね、初めてしたけど。うん。うん、え、でも覚えてないな、正直。 あそうなんだ覚えてないけど、うんうんうんうん。お互いにさ、ちょっとまあ、10代でしょうわからないじゃん。まあでも、翔太たちの時はさ、もうあれなのか、ネットとかで、なんか、焼き方とかさ、あるかもねうんうんうんまあそういう知識はあったみたいな感うじかなのもか。しななるほどね。うひょにょ。え、変な話、どこまでしたの初。えー、覚えてないんだよね俺覚えてるもんかな 覚えてないなあ覚えてないそうなんだねうんうん、うん、まあお互いの初体験はそんな感じということでところでところで僕らはというとはいまあでもね今もお付き合いしてるわけですからねそうねあんまりね、うん、あのそれは僕らだけの秘密かそうねうん想像にそうだねうんうんうんいや初、 <laughs> ね、 <laughs> うちらのさ初体験とか言ってもさ、うんうん <laughs> 興味ある <laughs> ね、あんま覚えてない。大体、うち、うちらの。みんな覚えてるもんなんかな、こういう話って。どうなんだろうね。だってまあ、付き合ったらさ、うん、するもんだしね。うん。遅かれ早かれ。まあ、まあ、うちらの場合はさ、うん、もう家族みたいになっちゃってるから、うん ほぼね、うん、まあそういうのはあんまないっていうか、うん、ほとんどしてないね。そうだね。うん、まあ心と心でつながってますので、はい。 <laughs> そばにいるだけでね、幸せです。はい、ありがとうございます。終了。はい。はい。他に質問はそうだね。他に質問はですね、うん、えまあ今のが一番多かった質問でしょそうです。すごいね。みんな気になるんだね。ぜひね、皆さんもコメント欄に いや書かなくていいです大丈夫です、うん、 <laughs> 書いて書いていただけるならば読みますけどもまあでもねあんまね恥ずかしいだろうから恥ずかしい、うん、えー、男から男へのプロポーズにダイヤの指輪は変でしょうか、うん、えー、もし渡されたらお二人だったらどう感じますかえー、嬉しい嬉しいと思う嬉しいが本音だよね、うん、まあえまあ実際 付き合ってる人と、全くそういう関係じゃない人だったら多分反応は違うと思うけど、付き合ってる人だったら全然嬉しいけどね。でもなんか一個素朴な疑問いい、うん、男女のカップルとかでもさ、うん、あのまあ、婚約指輪とかでさ、うん、ダイヤがね、ついた何カラットのみたいなプレゼントしたりとかすると思うんだけど、あれって普段使いなのどうなんだろうね。なんかあんまりつけてる人、うん 見なくないなんかうちらがさつけてるようなさこういうシンプルなリング、で既婚者の方つけてるのは多いと思うんだけどさ、婚約指輪とかのさああいうなんか、ザここに石が乗っかってますよみたいな指輪ってさ普段つけてる人あんまりいない、ね、そうだねいないね ね、まあ、してる人はしてるのかな、ね、うん、うんうん、なんかさこういうのにさ、うん、埋め込まれてるみたいなやつだったらさそうだね普段使いでもねねなんかつけやすそうだけど、やっぱ手洗ったりとかさ、あのそうだね作業したりとかするのにさ、あんまり高いものでさ石がついててね、ね取れちゃいそうだよね怖いよね、うん、みんな閉まってんのかなちゃんとねどうなんだろうね、あんま見たことないけどねうん、いや素朴な疑問だったんだけどさでもめちゃくちゃ嬉しいと思うなるほどねうん 嬉しいと思います。ぜひ。嬉しくない人なんかいないよ。うん。 <laughs> 嬉しくない人なんかいないよ。うん、嬉しいと思うの。普通に嬉しいと思うんだけども。プレゼントするのかなうん。ねどうだろうね。ねなんか、嬉しい教えてください。 <laughs> 送って。うん。プロポーズするのかなどうなんだろうね。いや、キュンキュンする。いいね。いいね。 <laughs> いいな。うん。いいな。 <laughs> ちょっとあんまりいいなって言いすぎるとさ、なんかちょっと意味深になるからやめて。みます。うん。ひょにょ。はい。というわけで今回はですね、うん、久しぶりに、はい、久しぶりじゃないか。1か月ぶりに皆様の質問に答えてみましたけれども、はい、いかがでしたでしょうかまたね、うん、よりうちらについて 知ってもらえたのではないでしょうかはい、はい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思いますえー、僕も私も少量に質問をしてみたいと思っていただければチャンネル登録とこの動画見たって思う人は高評価のボタンを <laughs> お願いします。お願いします。もう見た人は絶対押さないといけない。インスタ、ツイッター、ティックトコはお願いします。ではまた というわけで、アフタートー <laughs> あ、そういうノリなのね。え違うの違う、違うよ。えどういうノリなの今まで、うん、この今さ、まったりした動画を見て、うん、見てきてさ、うん。わーとかされてもさ、いやもう、みんなの目を起こし、もう今、冷ます、冷ましてあげようやめよ、それは。もう9時台にアップしてるから。もう、あれ今のわーで、 イヤホンしてる人ちょっともう耳やられてると思った多分翔ちゃんのせいゃで何なのよアフタートークはえっとですねえ、うん、そもそも何このアフタートークって <laughs> いつできたの前回からなんか前回くらいからできたよねそうだねあのー、いや 毎回しないですよ。うん。毎回しないたまたまね。たまたまです。たまたまだし、あの、まあ、したいなって思う時にしようかなって思うんですけど。うん。基本はない、 <laughs> ないと思っててください。なんかそれでね、次あんのかな、次あんのかなって、 <laughs> ちょっと、求められたらな、あ、ないのかってなるから、 <laughs> 確かに、ね、あったらいいなぐらいに思ってもらっていいんですけど。それくらいがちょうどいい。そうだね。で、えっと、何なのよ。なのよ。じゃあどうするさっきの話の続きにするうん。あれ、き、気配りじゃなくてなんだっけ気配り どっちがななんだっけどっちが何焼きもち焼きあそうそうそうそう焼きもち焼き <laughs> そうどっちが焼きもち焼きっていう質問も多かったの <laughs> 実はそうねそうそれに関して話せばいいかなと思うんですけど、そう、焼きもちはちょっとそうですねや、うん、焼かないですね申し訳ない それは。 <laughs> ちょっとあの、ご想像じゃないかもしれないんですけど、焼かないんですね。っていうのはもうね、うん、年月があって、うん、もう、ほやほやほやほや、出来たてほやほやではないほやほやではないよね。ないから。別々、あ、別々じゃない。 <laughs> 別にめちゃくちゃ長いわってわけでもないけど。うん、まあね、ある程度ね、そう、3、4年、4、5年。そうそう。とか経ったらさ、いつまでも、いやー みたいなのはない。まあ、やんはあるかもしれないけど、 <laughs> えーとかさ、うん、めちゃくちゃはない。うん、ちょこっとはあるかもしれない。うん、っていう感じ。ね、あとあれよ、信頼関係がちゃんとできてるからだと思う。うんうんうん。うん。なんかこれでまたね、なんかちょっと疑いを持つようなことがあったりとかすると、はいはいはい、ちょっとわかんないけどね。でもさ、その、結構見てくれてる方とかが、うん、ちょっと心配性な方も多いからさ、うんうんうん、 そこは、あの、心配しないでほしい。あの、うん、別に、ちょっとの喧嘩とか、なんかあっても別にそれが、なん、えー、倦怠期とかさ、うん、そういうわけでもないし、うん、仲はいいもん。うんうん、心配しないでよ。 <laughs> 心配してんのしてるの心配してる心配しないでよ。あの、大丈夫だよ。僕らはもう、大丈夫よ。何十年も付き合っていくし。 <laughs> うん ああそういうことですそういうそういう感じなのえ何どういう感じそういう感じだったのね心配されてたのねそうそうそうそうなのそんなすぐすぐ終わったりする関係じゃないからそうその中には喧嘩だってあるし、うん、仲良い時もあるし、うん、終わりええー、終わっちゃうのおやすみ